पाँच हजार का जेब और आप कितने दूर जाते हो ये कमाल है कि मैंने टिकट का पर्दा निकला आपके सामने दिखा है आपका दिल

है कि नहीं ये तो बहुत आसान है आप भी कर सकते हो और मैं भी कर सकता हूँ और मेरे हाथ में ये एक रिंग है जो मुझे पास करने के लिए बहुत में इसके ऊपर इसको पास करके दिखाएगा निकलने वाले हैं आप जरा इसको पास करके दिखाएगा खाली खाली जब लगाऊंगा उसके आएगा आपको आइटम फिर आगे चाकू आइटम अपने आप को संभालूंगा उसके अंदर से पास की दिखाऊंगा भाई से सर वो खाली नहीं था मैं पास हो गया अभी मैंने चाचा लगा दी एक किसे लगती है एक बड़े बड़े इंसान को एक पानी पेट के मैंने साहब को लगा दिया है अपने आप को और इस अंतिया के अंदर से पास होकर दिखाऊंगा मेरे मालिक साहब यही कमाल यही खेल आप सर्कस के अंदर देखने चले जाते हो आपके पाँच सौ हजार रुपए जेम्स का और आप इतनी दूर जाते हो एक कमाल ये तो मैंने टिकट तो का पर्दा नहीं लगाया आपके सामने दिखा है तो मेरी मेहनत का देना चाकू लगा Chakku hai. How many knives are there? Tell me. Eight. Sorry? Eight. एक नहीं है ये आठ मेरे को समझा इसमें एक आ गया एक नहीं है ये पूरा आठ और आठ चाकू के अंदर एक फुट का रास्ता मेरा सा इधर उधर हो गया ये चाकू मेरे सर से पक जाएगा मेरे शरीर का जितना सारा भाग जाएगा सदस्य में पास हूँ जय जो मैं पास हुई एक तो मेरा सवाल को तो पूरा करने वाला एक तो मेरा भाई जी का दादा जी का पाँच सौ रुपया और हमें आज पाँच सौ रुपये इनाम दिया ये पाँच सौ रुपया देख के हमारे दादाजी के गरीब नहीं हो गए मेरे को कोई लखपत नहीं हो गया ये सोचने वाली की सोच है कि पैसा दूं कि ना दूं अगर यही खेल सर्कस में दिखाते तो पाँच सौ रुपये टिकट लग जाता

रखा जाएगा पाँच फुट ऊपर वो भी कैसे अपने बालों के द्वारा कोई भी आदमी काम करता है तो दो फुट ऊपर लड़की ने पहले मेहनत तो शुरू की नहीं पहले से लालच खा गया इसको अरे बीस रुपए ऐसे नहीं मिलेगा जिसको देना था उसने मुझे दे दिया तुझे कौन देगा शुक्र है ना मेरे मालिक साहब तुम्हारा का एक वाला पचास रुपए